周末在家，你就跟我这样做个香辣烤鱼，约上个三五好友，要不了几块钱，满满的一大锅，做法简单，非常适合家庭制作。锅烧热，撒点毛毛盐，把鱼皮朝下，这样就不容易粘锅。煎到表面金黄，用右手翻煎一面。盘底放入自己爱吃的配菜，煎至两面金黄，盛出备用。锅留底油，下入葱姜蒜，然后倒入一包烤鱼料，它是大厨按照配方调制好的。 味道非常正宗，倒入适量的开水，煮开淋入烤盘，撒上葱花、白芝麻，吃辣的多来点干辣椒，淋上热油即可。外面六十八，在家做二十八，快点去做吧。